फायर फ्री फायर फ्री फायर फ्री फ्री गाना निकालना चाहिए था फ्री फायर वालों ने फ्री फायर में आया दिवाली का अपडेट और दिवाली का अपडेट में आया व्हाट्सएप लूडो वीडियो सब कुछ सारा गेम फ्री फायर में सारा गेम ही डाल दिया कुछ कुछ रियल रियल कैरेक्टर को भी डाल दिया इन्होंने वही नहीं पर आज हम खेले फिर से फ्री फायर और फ्री फायर आपको पता है पबजी पबजी बैन होने के बाद आई है ये महान गेम जिसका नाम फ्री फायर क्लास में आज फेस फेस कर खेलने वाला हूँ और पता है रुपीज राउंड मैंने क्लास कर दी थी आज और एक न्यू अपडेट आया जिसमें बॉम्ब स्कॉट भी है तो एक मिनट जैसे कि देख सकते हो कि बॉम्ब स्कॉट भी आ गई तो बॉम्ब थोड़ा आपको तो दिखा देते हैं आवाज आना चाहिए ना उसको अरे भाई इसको सारा रिएक्शन सारा है देख सकते बॉन्ड्स और बॉन्ड्स और एक ही बॉन्ड्स और लेते हैं अरे भाई मुझे केले लेने थे मुझे देखने मेरे पास केले भी थी पर मैंने नहीं ली अरे शेट यार मैं अब इससे मेरे बाद भी केले लेंगे वो भाई ये तो ऐसे लग रहा है क्लास पहले साथ Huh. See ya. यार मैंने अच्छे से नहीं खेला यार मुझे थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि मैं जब से खेला मैं फिर से अच्छे से खेलूंगा बहुत खेलना मैंने मैं मैं मैं रुपया पागल है भाई रहा है ये बंदा ऊपर टाइम भी ये थोड़ी थोड़ी काउंटर स्ट्राइक जैसे लग रही है तो थोड़ी देर ऐसे ही था ओ मरिया ये तो बात का मारा अभी कौन लगा देखो मरेगा ये पक्का मरेगा एक मिनट कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ अरे यार बहुत बच्चे बहुत बच्चे यार दो चार सेकंड के बच्चे मिल गए सारे मैंने देखी कोई तो बच्चा ही था एक ही बंदा बच्चा नहीं है ओके ओके किसको लगाइए

awal sini ngelihat dari baik si awal sih mereka lagi loh 不要。 और शेयर करो वो आप तो और सब कुछ करो उनके आगे इन लोगों करते नहीं कुछ नहीं एक लाख लाख और एक मिनट और एक बुरी बात भी है क्योंकि माइंड क्राफ्ट का मेरा सारा कास है